哇哇，喂喂，汪汪，呵呵，哈哈，和和，行行，呃呃，啊啊，呃呃。 昂昂，色色，赛赛，少少，上上，泽泽，赛赛，少少，上上，舍舍。 小，小，树，树，歇，歇，日日，有有，入，入，写写。